أباحوا العرى they allowed nudity and they, they eliminated or they, they cancelled the Muslims women's dress and the hijab they brought the enemies of Allah subhanahu wa ta'ala to their countries to roam around plotting all sorts of plots between different sects in the societies أيها الإخوة المؤمنون they controlled the mosques and they controlled the times of the prayers set by Allah subhanahu wa ta'ala and practiced by Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. أيها الإخوة المؤمنون those people they humiliated the scholars of our deen, the scholars in science, and they glorified and they honored those who bring the laughs and those of entertainments. أيها الإخوة المؤمنون they defied the laws of Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah subhanahu wa ta'ala will give them time, give them a respite after a respite, hoping they will come back to their senses and they protect their own people rather than Western gods. أيها الإخوة المؤمنون Indeed, these people they ruled their own people, the rulers in the Muslim world, they ruled their, their, their people with transgression with ظلم no justice was there أيها الإخوة المؤمنون فحيثما وجد العدل حيثما وجد العدل والإصلاح وجد الاستقرار والازدهار وحيثما وجد الظلم والفساد وجد التخلف والفساد أيها الإخوة المؤمنون هو wherever you find justice and good reform you find stability and the prosperity but whenever you find transgression ظلم and no عدل you will find nothing but backwardness and destruction أيها الإخوة المؤمنون Allah subhanahu wa ta'ala made the zulm a reason لخراب العمران وضعف الامم وسقوط المجتمعات الانسانيه الله سبحانه وتعالى make it that way that the ظلم transgression getting away from the truth is the reason for the destruction of communities weakness of of countries and communities and the destruction for the, the, the, the civil societies. أيها الإخوة المؤمنون انظروا إلى قول الله تبارك وتعالى. Look what Allah سبحانه وتعالى say in the glorious Quran. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. It is not the practice of your Lord to destroy communities unjustly while their people, people's conduct is right. That's not the pattern of Allah subhanahu wa ta'ala. In another tafsir, explanation for this statement of Allah subhanahu wa ta'ala, some scholars they said it meant that Allah subhanahu wa ta'ala does not destroy the people because of their dhulm that is joining others with Allah subhanahu wa ta'ala. That is because of their kufr. But Allah subhanahu wa ta'ala does this, does not do that as long as their conduct is good, is right. Their conduct is right. And Sayyidina Al-Imam Ibn Taymiyyah, شيخ islam ibn تيمية radiallahu anhu wa وأرضاه he said إن الله يقيم الدولة العادلة ولو كانت كافرة ويخذل الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة شيخ الإسلام ابن سلمية رضي الله عنه وأرضاه يسد الله سبحانه وتعالى استابلش set good the country that deals with justice and the good conduct even if it is a kafir country and Allah subhanahu wa ta'ala will humiliate and destroy the people who are dealing amongst themselves with dhulm, transgression, and injustice, even if they are Muslims. أيها الإخوة المؤمنون كم عذب في سجون بلاد المسلمين من الدعاة والعلماء لقول كلمة الحق How many scholars been humiliated and suffered and tortured in Muslim jails in our Muslim countries كم من اعراض هتكت وعمائم بيضاء ضربت وارجل تورمت وجلدت وارواح وانفس ازهقت How many honors been violated and how many white turbans of scholars have been beaten and how many feet been swollen by whipping and how many people murdered unjustly أيها الإخوة المؤمنون Allah subhanahu wa ta'ala is watchful over everything that happened in this world لا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى There is nothing hidden from him the exalted in might Allah subhanahu wa ta'ala when he takes care of those tyrants who forgot their main role to rule the people with justice and to make their societies prosper and advance, but humiliating their scientists and their, co- their scholars for the sake of others against their own people who were there in the first, to help in the first place. فقطع دابر الذين كفروا الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين Allah subhanahu wa ta'ala gave this final statement there and they said Indeed, as of those, the wrongdoers, Allah subhanahu wa ta'ala, the last remnants been cut off. Walhamdulillahi Rabbil Alameen.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 نصرا من فضلك يا رب العالمين اللهم انصر إخوان المجاهدين في الحق على أرض فلسطين اللهم انصرهم في الحق على في أرض أفغانستان وفي الشيشان وفي العراق ولبنان وسوريا واليمن يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا في ليبيا يا رب العالمين وانصرهم في كل البلاد الإسلامية وغير الإسلامية يا رب العالمين اللهم انصرهم على أرض الهند يا رب العالمين وانصرهم في, في البنغلاديش يا رب العالمين اللهم انصرهم جميعا يا رب العالمين وقوهم يا رب العالمين اللهم ثبت أقدامهم يا أرحم الراحمين واكرمهم بالنصر المبين يا رب العالمين اللهم اكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وارض عنا يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وصحبك أجمعين وأقم الصلاة